رب اشرح لي صدري ويسرني أمي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن تقرأت فلقوا قولا وذلة وذل ما في لعلكم تتقون ففهمناها سليمان فكلا آتينا حكما وانفسقنا معتود الجبال سبنا والطير وكنا فاعلين يا غيم يا غيم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أقم الجودة الخزي وسرعة الفهم وارزق الحكمة ومعرفة علمي وثبت ديني والعقلي والعلمي بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنوى به العود وتنفرج به الكرب وتوضع به الغائب وتنال به الرغائب وخذ الخاتم ويسترقى الغمام بهدي الكريم وعلى آله رسله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع على الأرزاق وتقسم بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم يا صلوات الله على العظيم هادي السبيل الهادي وابي بقية شفته ولسان مغرد نهيه وابي حبس وكرمته في قصة سادة الأنس وابي عبد الود النورين المستعجل سادتيه وبغشم بالإنجا وفبشغل بغلبي وعلى شبطين وقومهما وجميع الغالب والدرب وشغبتهم وقربتهم وغفات الإثم بلا عوج وعلى تبعهم العلماء بعبد بدينهم البهي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنشر بالغرب وارحم يا أكرم من رحم عبدا عبد فلم تعودي واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الخزنة لكني بجودك معترف وقبل بمعاجيز خزي وإذا ببدوق الأمر ضول يشتدي عزمة تنفيدي ومحمدنا وسيدنا والعز لنا لجبته ومحمدنا هو سيدنا والعز لنا لجبته ومحمدنا هو سيدنا والعز لنا كفري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح والقد الصلاة والقواد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد سووا سوءكم فتواصوا فإن تستطيعون من سنون